Сегодня Альберто Ферретти и Монклер. Видите, у меня такая прическа, так тут шутила я, как Пиранну Винтер. Ребят, я вот сегодня, по-моему, первый раз включаю камеру. Господи, так третий день. Будет очень много бордового, зеленого, синего. Я в юбке и пиджаке, и сейчас буду переодеваться. Ждите. когда твой муж тебя настолько любит, что рано утром на фэшн вик тебя провожают хорошенько. Сервис. Не зря 10 лет вместе. Ну что, неизменно, неделя моды начинается с этого аэропорта. О, сколько лет, боже уже. Сегодня я одна. Настя не смогла сесть на этот рейс, прилететь чуть позже. Для нас такой стресс, welcome. Ну, такое, проверка на стрессоустойчивость. Удивительно, что, так как сейчас э, коронавирус в мире, удивительно, что э, на входе в аэропорт после самолета всех проверяли температуру, болеет человек или нет. И это, конечно, удивительно было. Эм, в этот раз мы попробуем снимать все максимально очень много потому что хотим э, не просто показать красивую картинку, но и все ляпы, все сложности. Вот сейчас нет со мной Насти, это очень сложно. Завтра прилетает Саша, она будет меня снимать. Мы в течение нескольких дней будем делать очень много контента, это очень непросто. А сегодня день будет такой подготовительный, но все равно он уже забит. Мы поедем э, в аутлет, у меня будет там съемка. А завтра неделя моды. Бэкстейдж. before the shooting. <laughs> and our hero, <laughs> Simon, <laughs> is always with me. this is the scene. Yeah, that's cool. also with the flare. No, but you look amazing. And uh, the, also this little flare that mm gives uh, the idea and it's... Yeah, I love the lights. Yeah, the light is fine. And here we have the second option. And here is another clip for, you know, for mm -hmm. this mm-hmm. situation. сказать сейчас? Сейчас не дам соврать. На самом деле всего 11 вечера, но кажется, как будто э, 5 ночи. Э, я наконец-то вернулась в отель, и мне нужно подготовить несколько образов на завтра. Первый сейчас вам покажу. Э, завтра у нас презентация Брунелла Качинелли. Очень люблю этот бренд. Смотрите, какой у меня будет свитер секси, шмекси. такая обувь. Немножко она будет небольшая, 40 размер. Но зато красиво. Все вместе будет. У меня будет э, показ мой любимый Альберто Ферретти. Обожаю Альберто Ферретти. И будет вот такой у меня костюмчик. Ладно, я пойду спать. И увидимся завтра. А, сегодня Альберто Ферретти и Монклер. Готовимся. Готовим образ. Вот такие вот штучки мне а, запила. А Нюта готовит чистый, свежий макияж, да? Да. серого, черного, а, два классных цвета, сиреневый и малиновый. Но самое мое любимое это высокие брюки, конечно же, с поясом, свитера. образ на Максмару готов. Я вот в розовом таком красивом а, многослойном образе. Видите, у меня такая прическа, кто тут шутил, я копи... что я копирую Анну Винтур. А, посмотрим, <laughs> как это будет на стрит-стайле. А, день начинается. Зато наш прекрасный водитель это, естественно, умеет. Та-дам! А, шоу Максимара мы пришли на бэкстейдж. Я обожаю э, момент, когда ты можешь посмотреть а, мудборды, inspiration всех моделей, выбегающих на следующие показы. Это, конечно, невероятно. Сейчас покажу вам. Главный дизайнер Max Mara. Вот мудборд. Куча журналистов, фотографов. Вот там вот находится мудборд. мы Nelly insieme poi un altro. сейчас поговорим. А, в общем, Настенька решает все вопросы, как обычно, наш э, big, big boss. А Сашуля, помимо того, что она подготовила нам ланчбокс, как заботливая мама, это, это просто невероятно. Но ну, а Симон, как обычно, э, непоколебим. Вот, вот эту штуку я искала. Да, красиво, да. Это будет послезавтра. Итак, мы э, походили по презентациям. Э, вечером э, будет у нас фэнди-шоу буду много снимать, потому что это большое событие, одно из самых важных а, в рамках недели моды в Милане. И, по-моему, еще не было а, рубрики "Передеваемся в машине быстро и эффективно» <laughs> в центре Милана. А вот э, одежда, в которую мне нужно переодеться, я в юбке и пиджаке, и сейчас буду переодеваться. Ждите! здесь мягкие <laughs> сиденья под конец вечера. Это невероятно. Прям круто. третий день недели моды, кажется, что мы здесь месяц. Второй день подряд, самый ранний показ, это ТОЦ, все там будут, конечно же, э, всегда будет пробка, все опаздывают, и, конечно, это дурдом. Сейчас вам покажу мой лук, очень красивый. Вот так вот он выглядит, очень красивый. Мы недавно обсуждали с Настей, что телеграм-каналы независимые от э, давление со стороны клиента, бренда, то есть э, чаще всего там никто не знает, кто пишет эти телеграм-каналы, у них нету обязательств э, коммерческих, с тем или иным брендом, и они правда дают искренний фидбэк по происходящей э, ситуации там в моде, в бизнесе, в политике, ну неважно где. И Переги... есть, перегибают, конечно, иногда. Ну понятно, да, да тоже от безнаказанности, дали, да. да. Анонимность позволяет. Но ну, вот просто больше. интересно э, ваше мнение, стоит ли писать какие-то инсайты, чтобы не, но ну, тут важно не свалиться в сплетничество. Да. А как Нет, такой... Э, с оценкой просто более, наверное, строгая оценка там тому, что ты видишь. Тем, но это ты понимаешь же, что это все субъективно тоже. Субъективно, но это твое личное мнение. Ну, да. То есть вопрос, наверное, так лучше сформулировать, а, как качество твоей аудитории, насколько ты а, объективно и насколько ты там по сути даешь оценку. Или хочется, или людям не хватает больше твоих инсайтов, твоего мнения. Да, пишите комментарии, э, почитаем все команды, но на самом деле я говорила, сейчас э, хотела подвести к тебе, что стоит ли <laughs> Настеньке рассказывать об этом, <laughs> а не про меня. Давайте, дашь мне пятиминутку, да, Да, да, будет рубрика, представляешь? Хорошо, хорошо. Хотела сравнение сделать, как Ургант и Митя <laughs> Груздылев. Да, отлично. Ладно, как Ургант и Гудков. Гудков. Не, Гудков секси, Он вообще настолько смешной, что... Все, хорошо. Люблю вас. Едем на тот. colors and super useful for everyday relax and the shows is always общем, тот э, прекрасный показ. Э, очень много было коричневого, как и на многих показах, а, глубокого синего и удивительно красного цвета. Очень красивые короткие свитера, теплые, с длиннющими ногами, голыми многослойные различные э, свитера водолазки одна на другую. В общем, очень уютная будет зима. Так, мы в шоуруме Антонио Марас перед показом. Один из моих любимых брендов. Это реально их шоурум действующий. Вот они сделали э, какой-то такой коктейль, видимо. Красиво, да, такие арт-подборочки. Ну и, конечно же, коллекция. Шоу будет, э, как обычно, космическим, великолепным. Да, ну и украшения, конечно же, мое самое любимое. Очень люблю это шоу, оно всегда очень театральное, будет много актеров. Они всегда понимают какой-то очень большой социальный вопрос и а, я уверена, что тут будет происходить какое-то абсолютное сумасшествие. А, сниму вам, и мы побежим дальше. Я уже в образе для показа Этро. Уверена, что будет очень много многослойных вещей, очень много цветных, будет очень много бордового, зеленого, синего, а, кружев. Абсолютно убеждена. Поэтому наслаждаемся всем происходящим. это один из самых красивых показов, э, он очень аутентичный. Я все-таки его считаю женственным, несмотря на, гигантское количество цветов, э, каких-то накидок, э, многослойности, такой немного ковбойской даже истории, но очень хочется все, очень красиво. А, ну что, ребят, мы находимся в центре Милана на самой известной улице, где проходит шопинг. И буквально через полгода э, случится чудо чудесное, сейчас мы это анонсируем. Э, а, нашу коллекцию с Полини, Натали Осман в центре Милана. <laughs> Настя, это большая гордость. Наша Ой. Ты такая же часть <laughs> этого проекта, как и я. Ну, как ты себя чувствуешь? Да, я, я тебя сниму. Знаешь, я вспоминаю, как на первой неделе моды у нас не было машины, и мы на такси ловили такси с пакетами, переодевались между показами. Еле-еле какие-то у нас были показы, и вот до чего мы доросли через То есть прошло года. несколько лет? Ты, пожалуйста, лет. да. Я сама сейчас слакать буду. А, Oh my god, guys, look at this. This is my shoes. Oh, there are. Natalie <laughs> Osman. Look at this. This collaboration. Natalie Osman. A lot of shine. A lot of... Look at these colors. That's amazing. Oh, I'm crying, guys. Bellissima! Sì. Lei no. Give me love, give me love. Ребят, я вот сегодня, по-моему, первый раз включаю камеру. <laughs> Меня собрали девочки, все в порядке. Потом у нас была встреча, и сегодня у нас три показа таких классных, классических итальянских показа Аньона. Потом сразу же, буквально через полчаса, она у нас будет на дороге, я буду переодеваться в машине, у нас будет э, показ Армана Шервина, тоже вам его покажу. И после этого мой любимый философии, философ, я буду закрывать неделю моды. 2020. А, сейчас, э, Настя, держи его, держи. что люди стали настолько нетерпимы и, не завершая показ, а, они встают и уходят. Это отвратительно просто. да Exactly. believe in a responsible approach to fashion through the, Ukes, through the Vogue Ukes Challenge, the future of responsible fashion. This challenge provides a unique opportunity to use creativity as a means to increase awareness and achieve serious change. Fashion thrives on newness, on creative evolution, Ну что, ребятки, я собираюсь в Москву на один день и едем в Париж. На неделю моды он не будет такой активной, как здесь, в Милане. Но что могу сказать? Я очень счастлива, очень продуктивно все прошло. Не все, конечно же, успела вам снимать, но мы очень старались, несмотря на то, что мы очень устали. Ребят, а, пожалуйста, а, я буду рада, если вы будете репостить меня, я буду вас репостить в ответ и в Инстаграме, и на других платформах. А, пишите комментарии, мы все читаем, ставьте лайки. Спасибо вам большое за внимание и до встречи!